Shala! Ako naman gabit mo ate. Alam kong pagod ka. OMG, Tere, is that you na ba? Ang laki mo na! Tara na ate, mag-almusal ka muna. Sige, sige. Tita Esperanza sa pag-aayos ng mga dekorasyon last Christmas. Hindi niya rin gaano ginalaw yan magmula nang hindi ka na umuwi para magpasko. Kasi ang gusto niya, nakasama ka na doon. Yung mga dating pasto, meron ko yun. Anyway, sabi ko, pagkatapos magkape dyan, pahinga ka na po taong Paskong hinding hindi ka makakalimutan sa buong buhay ko. Bakit po, Nay? Kasi magkasama pa rin tayo dalawa. Kahit di mo man lang halala yung naman sa material na bagay ay huwag mong mataas at huwag mong mayabang sa mga bagay na tumikipas lang. Sa halip, masasina kay Lord na masagal nagbibigay ng lahat ng mga bagay para sa atin. Kaya alam mo, Nay, hindi na mahalaga para sa akin yun. Kasi kapag kasama kita at si Kristo sa araw-araw, para sa akin, araw-araw ay pasok. If something na may mangyari kay nanay, huwag nang masyadong iiyak ha. Masaya ako sa mga nangyayari sa'yo na bigay ni Lord. Sana makauwi ka na this Christmas at sana makauwi na rin ako. Huwag ka nang mag-alala kay nanay. Inaalagaan naman ako ng mga doktor dito. Pero, sakali hindi na ako makauwi. Maganda ka ng pansit at suman para sa akin. Always pray without ceasing Nak. I love you. Lord, thank you po dahil nakauwi ako para sa Pasko. Sorry kung eh, hindi ko siya inuwian kahit nakiusap siya noong mga huling taon. Lord, pagalingin niyo po si nanay. Mahal na mahal ko po si nanay. I pray this in Jesus' name. Amen. Tere! Magaling ito si nanay! Hi, anak. I missed you. Nay! Salamat po sa pag-aalaga sa nanay ko ng mga ilong Hindi ko po alam kung paano ma-express ang gratitude ko. Magpuri po tayo. Lord, thank you sa lahat ng blessings. Thank you dahil nakauwi na si nanay at magkakasama na kami ngayong Pasko. Maraming salamat po dahil Inaalagaan siya ng kanyang doktor habang wala kami ni Teresa sa kanyang tabi. Tunay ka pong makapangyarihan. I-bless niyo po kami lahat at laging ingatan. And sana, ipakita niyo po sa amin ang tunay na hiwaga ng Pasko. We pray this in Jesus' name. Amen.